Opa denoi, ehm, de prodigi ehatzen hau zue, ehm, beste geberantziako bazkiden arteko zozketa bateko, ba bueno, sari banaketan. Ja bigarren hilabetea da egiten dugula, eta, bueno, ba, ionetakora hor listan ikusten diztu zuten e, eh, partaideak apuntatu dira. Ionetako jolazak zian, e, mantentzen genuzen The Witcher 3 eta Star Wars Battlefront eta aldatzen genuena zen arken partez Rocket League izango dugu oraingoan. Eta bueno, partizi pante hauek izan dira eta bueno, zozketatzeko emango diot e, eh, sorte ona guztioi eta irazlea bajolas bat irazi du. Ale ba. ba, emeretzigarren zenbakiak irabazi du, zorionak, jarriko gara zurekin kontaktuan, eta bidaliko dizugu zuk eskatutako jolasa. Eta orain, e, garkoan, beste bazki, eo, bazki, zosketatxo atera egin behar daukagu. Hau edia zenbakiak. Eta hau edia ikusten aizatenak, Eh, e, Gimerantzia sarietako parte hartzaileak, parte hartze hartu zuten guztiak, eta hiru jolaz hau ezosketatuko ditugu. Gods will, ba-, be watching, eh, Insurgency, FPS-a, eta The, The Beginner's Guide alako esperientzia jolasa. Eta God will be watching uste puzle alako jolas badala. Hortaz, momentu batean, hau borratuko ditut. Hau jarri, eta ai sariak hiru jarriko ditugu hortaz e, postuan ateratzen danak iraziko du Gods Will Be Watching bigarrengoak Insurgency eta hiruarena da eh, The Beginners Guide iraziko ba bueno hau parte hartzai guztiak eta bueno irabazleekin kor, zuen korrea baditugu beraz jarriko gea en, kontaktuan jolasak bidaltzeko Eta, bueno, sorterik honena, eta ikusitzagun iru irabazlea zeintzu dian. Ba, behira, en Gods Will Be Watching, Ander Juarrozek irabazi irabazidu, Insurgency Amaia Hernandez Ausmendik, eta The Beginner's Guide, Aitor Raretsak irabazidu. Ba, bueno, iru irabazlei e, zorionak, parte hartzai guztiei ezkergazko, Eta beste hil batean ikusiko gara, urrungo ieko gogoratu Urrungo otzaiak amarrean izango dugu bigarren zozke, eo, irugarren zozketa barkatu Eta, bueno, bi jolaz mantenduko ya, ikusiko beharko dugu zein jolaza aldatzen den Eta besterik gabe, urren arte